श्री नमः ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः ॐ श्रीरामकृष्णमारुत्यादिरूपाय नमः ॐ श्रीशेषसायिने नमः ॐ वासिने नमः ॐ श्रीभक्तहृदालयाय नमः ॐ सर्वहृद्वासिने नमः ॐ श्रीभूतवासाय नमः ॐ श्रीभूतभविष्यद्भाववर्णिताय नमः ॐ श्रीकालतीताय नमः ॐ श्रीकालाय नमः ॐ श्रीकलकलाय नमः श्रीकालदर्पदमनाय नमः ॐ श्रीमृत्युञ्जयाय नमः ॐ श्रीयमर्तयाय नमः ॐ श्रीमर्त्यभयप्रदाय नमः ॐ श्रीजीवधराय नमः ॐ सर्वदाराय नमः ॐ समर्थाय नमः ॐ श्रीभक्तवनप्रतिज्ञाय नमः श्री अन्नवस्त्रदाय नमः ॐ श्री आरोग्यक्षेमदाय नमः ॐ श्रीधनमाङ्गल्यप्रदाय नमः ॐ श्रीबुद्धिसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीपुत्रमित्रकळत्रबन्धुदाय नमः ॐ श्रीयोगक्षेमवाहाय ॐ आपद्बान्धवाय नमः ॐ श्रीमार्गबन्धवी नमः ॐ श्रीभुक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्गदाय नमः ॐ श्रीप्रियाय नमः ॐ श्रीप्रीतिवर्धनाय नमः ॐ श्रीयन्तर्यामिने नमः ॐ श्रीसच्चितात्मने नमः ॐ श्रीनित्यानन्दाय नमः ॐ श्रीपरमसुखदाय नमः ॐ श्रीपरमेश्वराय नमः ॐ श्रीपरब्रह्मणे नमः श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीज्ञानस्वरूपिणे नमः ॐ श्रीजगत्पित्रे नमः ॐ भक्तानां मातृदातृपितामहाय नमः ॐ श्रीभक् भक्ताभयप्रदाय नमः ॐ श्रीभक्तपरादीनाय नमः ॐ श्रीभक्तानुग्रहकराय नमः ॐ श्रीशरणागतवत्सलाय नमः ॐ श्रीभक्तिशक्ति नमः ॐ श्रीज्ञानग्राय प्रदाय नमः ॐ श्रीप्रेमप्रदाय नमः ॐ श्रीसङ्ख्यहृदाय दौर्बलय क्षयकाराय नमः ॐ श्रीहृदयघ्रन्थिभिदाकाय नमः ॐ श्रीकर्मध्वंसिने नमः ॐ श्रीशुद्धसत्त्वस्थिताय नमः ॐ श्रीगुणातीतगुणात्मने नमः ॐ श्री अनन्तकल्याणगुणाय नमः ॐ श्री अमितपरक्रमाय नमः ॐ जयिने नमः ॐ श्री दुर्दार्शाक्षोभ्याय नमः ॐ श्री अपराजिताय नमः ॐ श्री त्रिलोकेषु अविघातघाटये नमः ॐ श्री अक्षयरहिताय नमः ॐ श्री सर्वशक्तिमूर्तये नमः ॐ श्रीसूरूपसुन्दराय नमः ॐ श्री सुलोचनाय नमः ॐ श्रीबहुरूपविश्वमूर्तये नमः ॐ श्री साई अरूपाव्यक्ताय नमः ॐ श्री अचिन्त्याय नमः ॐ श्रीसूक्ष्माय नमः ॐ श्री सर्वान्तर्यामिने नमः ॐ श्रीमनोवागतीथाय नमः ॐ श्री प्रेममूर्तये नमः ॐ श्रीसुलभदुर्लभाय नमः ॐ सहायाय नमः ॐ श्री अनन्तनादीनबान्धवी नमः श्री सर्वभारभृते नमः ॐ श्रियकर्माणिककर्मसुकर्मिणे नमः ॐ श्री पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ॐ श्रीतीर्थाय नमः ॐ श्री वासुदेवाय नमः ॐ श्रीसत्तां गताय नमः ॐ श्रीसत्यनारायणाय नमः ॐ श्रीलोकनादाय नमः श्रीपावननागाय नमः ॐ अमृतां सवी नमः ॐ श्रीभास्करप्रभाय नमः ॐ श्रीब्रह्मचार्यतपश्चर्यादिसुव्रताय नमः ॐ श्रीसत्यधर्मपरायणाय नमः ॐ श्रीसिद्धेश्वराय नमः ॐ श्रीसिद्धसङ्कल्पाय नमः ॐ श्रीयोगेश्वराय नमः श्रीभगवते नमः ॐ श्रीभक्तवत्सलाय नमः ॐ श्रीसत्पुरुषाय नमः ॐ श्रीपुरुषोत्तमाय नमः ॐ श्रीसत्यतत् य नमः ॐ श्रीकामादिशद्रिध्वंसिने नमः ॐ श्री अभिदानन्दामभवप्रदाय नमः ॐ श्री सम नमः ॐ श्रीदक्षिणामूर्तये नमः ॐ श्रीवेङ्कटेशरमणाय नमः ॐ श्री अद्भुतानन्दचराय नमः ॐ श्रीप्रपन्नर्तिहराय नमः श्री संसार सर्वदुःखक्षयाकराय नमः ॐ श्री सर्ववित् सर्वतोमुखाय नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री सर्वमङ्गलकराय नमः ॐ श्री सर्वभीष्टप्रदाय नमः ॐ श्री संसारसंमार्गस्थापनाय नमः ॐ श्री समर्थसद्गुरुसायिनाथाय नमः श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय ओम श्री सायिनादाय नमः श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः श्रीरामकृष्णमारुत्यादिरूपाय नमः ॐ श्रीशेषसायिने नमः ॐ श्रीगोदावरीतटशिरडिवासिने नमः ॐ श्रीभक्तहृदालयाय नमः ॐ सर्वहृद्वासिने नमः ॐ श्रीभूतवासाय नमः ॐ श्रीभूतभविष्यद्भाववर्णिताय नमः ॐ श्रीकालतीताय नमः ॐ श्रीकालाय नमः ॐ श्रीकलकलाय नमः ॐ श्रीकालदर्पदमनाय नमः ॐ श्रीमृत्युञ्जयाय नमः ॐ श्रीअमर्तयाय नमः श्रीमर्त्यभयप्रदाय नमः ॐ श्रीजीवधराय नमः ॐ सर्वदाराय नमः ॐ श्रीभक्तवानसमर्ताय नमः ॐ श्रीभक् वनप्रतिज्ञाय नमः ॐ श्री अन्नवस्त्रदाय नमः ॐ श्री आरोग्यक्षेमदाय नमः ॐ श्रीधनमाङ्गल्यप्रदाय नमः ॐ श्रीबुद्धिसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीपुत्रमित्रकळत्रबन्धुदाय नमः ॐ श्रीयोगक्षेमवाहाय नमः ॐ श्रियापद्बान्धवाय नमः श्रीमार्गबन्धवी नमः ॐ श्रीभुक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्गदाय नमः ॐ श्रीप्रियाय नमः ॐ श्रीप्रीतिवर्धनाय नमः ॐ श्रियन्तर्यामिनी नमः ॐ श्रीसच्चितात्मने नमः ॐ श्रीनित्यानन्दाय नमः ॐ श्रीपरमसुखदाय नमः ॐ श्रीपरमेश्वराय नमः ॐ श्रीपरब्रह्मणे नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीज्ञानस्वरूपिणे नमः ॐ श्रीजगत्पित्रे नमः ॐ भक्तानां मातृदातृपितामहाय नमः ॐ श्रीभक्ताभयप्रदाय नमः ॐ श्रीभक्तपरादीनाय नमः ॐ श्रीभक्तानुग्रहकराय नमः ॐ श्रीशरणागतवत्सलाय नमः ॐ श्रीभक्तिशक्तिप्रदाय नमः ॐ प्रदाय नमः ॐ श्रीप्रेमप्रदाय नमः श्रीसङ्ख्यहृदाय दौर्बलय क्षयकाराय नमः ॐ श्रीहृदयग्रन्थिभीदाकाय नमः ॐ श्रीकर्मध्वंसिने नमः ॐ श्रीशुद्धसत् वस्थिताय नमः ॐ श्रीगुणातीतगुणात्मने नमः ॐ श्री अनन्तकल्याणगुणाय नमः ॐ श्री अमितपरक्रमाय नमः ॐ श्रीजयिने नमः ॐ श्री दुर्दार्शाक्षोभ्याय नमः ॐ श्री अपराजिताय नमः ॐ श्रीत्रिलोकेषु अविघातघाटये नमः ॐ श्री अक्षयरहिताय नमः ॐ श्री सर्वशक्तिमूर्तये नमः ॐ श्रीसूरुपसुन्दराय नमः ॐ श्रीसुलोचनाय नमः ॐ श्रीबहुरूपविश्वमूर्तये नमः ॐ श्री साई अरूपाव्यक्ताय नमः ॐ श्री अचिन्त्याय नमः ॐ श्री सूक्ष्माय नमः ॐ श्री सर्वान्तर्यामिने नमः श्रीमनोवागतीताय नमः ॐ श्रीप्रेममूर्तये नमः ॐ श्रीसुलभदुर्लभाय नमः ॐ श्रियसहायसहायाय नमः ॐ श्री अनन्तनादीनबान्धवी नमः ॐ श्री सर्वभारभृते नमः ॐ श्री श्रियकर्माणिककर्मसुकर्मिणे नमः ॐ श्री पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ॐ श्रीतीर्थाय नमः ॐ श्रीवासुदेवाय नमः ॐ गताये नमः ॐ श्री सत् सत्यनारायणाय नमः ॐ श्रीलोकनाथाय नमः ॐ श्रीपावननागाय नमः ॐ नमः ॐ श्रीभास्करप्रभाय नमः श्रीब्रह्मचार्यतपश्चर्यादिसुव्रताय नमः ॐ श्रीसत्यधर्मपरायणाय नमः ॐ श्रीसिद्धेश्वराय नमः ॐ श्रीसिद्धसङ्कल्पाय नमः श्रीयोगेश्वराय नमः ॐ श्रीभगवते नमः ॐ श्रीभक्तवत्सलाय नमः ॐ श्रीसत्पुरुषाय नमः ॐ श्रीपुरुषोत्तमाय नमः ॐ श्रीसत्यतत्त्वबोधकाय नमः ॐ श्रीकामादिशद्रिध्वंसिने नमः ॐ श्री अभिदानन्दामभवप्रदाय नमः ॐ श्री सम्मातयाय नमः ॐ श्री दक्षिणामूर्तये नमः ॐ श्री वेङ्कटेशरमणाय नमः ॐ श्री अद्भुतानन्दचराय नमः

ॐ श्री सर्वान्तर्भीस्थिताय नमः ॐ श्री सर्वमङ्गलकराय नमः ॐ श्री सर्वभीष्टप्रदाय नमः ॐ श्री संसारसंमार्गस्थापनाय नमः ॐ श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथाय नमः श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय ॐ श्री साईनाथाय नमः ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः श्रीरामकृष्णमारुत्यादिरूपाय नमः ॐ श्रीशेषसायिने नमः ॐ श्रीगोदावरीतटशिरडिवासिने नमः ॐ श्रीभक्तहृदालयाय नमः सर्वहृद्वासिने नमः ॐ श्रीभूतवासाय नमः ॐ श्रीभूतभविष्यद्भाववर्णिताय नमः ॐ श्रीकालतीताय नमः ॐ श्रीकालाय नमः ॐ श्रीकलकलाय नमः ॐ श्रीकालदर्पदमनाय नमः ॐ श्रीमृत्युञ्जयाय नमः ॐ श्रीअमर्तयाय नमः ॐ श्रीमर्त्यभयप्रदाय नमः ॐ श्रीजीवधराय नमः ॐ सर्वदाराय नमः ॐ श्रीभक्तवानसमर्ताय नमः ॐ श्रीभक् तिज्ञाय नमः ॐ श्रवस्त्रदाय नमः ॐ श्री आरोग्यक्षेमदाय नमः ॐ श्रीधनमाङ्गल्यप्रदाय नमः ॐ श्रीबुद्धिसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीपुत्रमित्रकळत्रबन्धुदाय नमः ॐ श्रीयोगक्षेमवाहाय नमः ॐ आपद्बान्धवाय नमः ॐ श्रीमार्गबन्धवी नमः ॐ श्रीभुक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्गदाय नमः ॐ श्रीप्रियाय नमः ॐ श्रीप्रीतिवर्धनाय नमः ॐ श्री नमः ॐ श्रीसचितात्मने नमः ॐ श्रीनित्यानन्दाय नमः ॐ श्रीपरमसुखदाय नमः ॐ श्रीपरमेश्वराय नमः ॐ श्रीपरब्रह्मणे नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीज्ञानस्वरूपिणे नमः ॐ श्रीजगत्पित् नमः ॐ भक्तानां मातृदातृपितामहाय नमः ॐ श्रीभक्ताभयप्रदाय नमः ॐ श्रीभक्तपरादीनाय नमः ॐ श्रीभक् नुग्रहकराय नमः ॐ श्रीशरणागतवत्सलाय नमः ॐ श्रीभक्तिशक्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीज्ञानग्रायप्रदाय नमः ॐ श्रीप्रेमप्रदाय नमः ॐ श्रीसङ्ख्यहृदाय दौर्बलय क्षयकाराय नमः ॐ श्रीहृदयग्रन्थिभिकाय नमः ॐ श्रीकर्मध्वंसिने नमः ॐ श्रीशुद्धसत्त्वस्थिताय नमः ॐ श्रीगुणातीतगुणात्मने नमः ॐ श्री अनन्तकल्याणगुणाय नमः ॐ श्री अमितपरक्रमाय नमः ॐ जयिने नमः ॐ श्री दुर्दार्शाक्षोभ्याय नमः ॐ श्री अपराजिताय नमः ॐ श्रीत्रिलोकेषु अविघातघटये नमः ॐ श्री अक्षयरहिताय नमः ॐ श्री सर्वशक्तिमूर्तये नमः ॐ श्री श्रीसूरुपसुन्दराय नमः श्री सुलोचनाय नमः ॐ श्रीबहुरूपविश्वमूर्तये नमः ॐ श्री साई अरूपाव्यक्ताय नमः ॐ श्री अचिन्त्याय नमः ॐ श्री सूक्ष्माय नमः ॐ श्री नमः ॐ श्रीमनोवागतीताय नमः ॐ श्रीप्रेममूर्तये नमः श्री सुलभदुर्लभाय नमः ॐ सहायाय नमः ॐ श्री अनन्तनादीनबान्धवी नमः ॐ श्री सर्वभारभृते नमः ॐ श्रियकर्माणिकर्मसुकर्मिणे नमः ॐ श्रीपुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ॐ श्रीतीर्थाय नमः ॐ श्रीवासुदेवाय नमः ॐ श्री गताये नमः ॐ श्रीसत्यनारायणाय नमः ॐ श्रीलोकनाथाय नमः ॐ श्रीपावननाघाय नमः ॐ अमृतां नमः श्रीभास्करप्रभाय नमः ॐ श्रीब्रह्मचार्यतपश्चर्यादिसुव्रताय नमः ॐ श्रीसत्यधर्मपरायणाय नमः ॐ श्रीसिद्धेश्वराय नमः ॐ श्रीसिद्धसङ्कल्पाय नमः ॐ श्रीयोगेश्वराय नमः ॐ श्रीभगवती नमः ॐ श्रीभक्तवत्सलाय नमः ॐ श्री सत् पुरुषाय नमः ॐ श्रीपुरुषोत्तमाय नमः ॐ श्रीसत्यतत्त्वबोधकाय नमः ॐ श्रीकामादिशद्रिध्वंसिने नमः ॐ श्री भवप्रदाय नमः ॐ श्रीसमसर्वमाथसम्मतयाय नमः ॐ श्रीदक्षिणामूर्तये नमः ॐ श्रीवेङ्कटेशरमणाय नमः ॐ श्री अद्भुतानन्दच्चरायाय नमः ॐ श्रीप्रपन्नर्तिहराय नमः ॐ श्री संसारसर्वदुःखक्षयाकराय नमः ॐ श्री सर्ववित् सर्वतोमुखाय नमः ॐ श्री सर्वान्तर्भीस्थिताय नमः ॐ श्री सर्वमङ्गलकराय नमः ॐ श्री सर्वभीष्टप्रदाय नमः ॐ श्री संसारसंमार्गस्थापनाय नमः ॐ श्री समर्थसद्गुरु सायिनादाय नमः साईनाथ महाराज की जय ॐ श्री सायिनादाय नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः ॐ श्रीरामकृष्णमारुत्यादिरूपाय नमः ॐ श्रीशेषसायिने नमः ॐ वासिने नमः ॐ श्रीभक्तहृदालयाय नमः ॐ सर्वहृद्वासिने नमः ॐ श्रीभूतवासाय नमः ॐ श्रीभूतभविष्यद्भाववर्णिताय नमः ॐ श्रीकालतीताय नमः ॐ श्रीकालाय नमः ॐ श्रीकलकलाय नमः ॐ श्रीकालदर् पदमनाय नमः ॐ श्री मृत्युञ्जयाय नमः ॐ श्रिमर्तयाय नमः ॐ श्रीमर्त्यभयप्रदाय नमः ॐ श्रीजीवधराय नमः ॐ सर्वदाराय नमः ॐ श्रीभक्तवानसमर्थाय नमः ॐ श्रीभक्तवनप्रतिज्ञाय नमः ॐ श्री अन्नवस्त्रदाय नमः ॐ श्री आरोग्यक्षेमदाय नमः ॐ श्री धनमाङ्गल्यप्रदाय नमः ॐ श्री बुद्धिसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीपुत्रमित्रकळत्रबन्धुदाय नमः ॐ श्रीयोगक्षेमवाहाय ॐ श्रीयापद्बान्धवाय नमः ॐ श्रीमार्गबन्धवी नमः ॐ श्रीभुक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्गदाय नमः ॐ श्रीप्रियाय नमः ॐ श्रीप्रीतिवर्धनाय नमः ॐ श्रीयन्तर्यामिने नमः ॐ श्रीसच्चितात्मने नमः ॐ श्रीनित्यानन्दाय नमः ॐ श्रीपरमसुखदाय नमः ॐ श्रीपरमेश्वराय नमः ॐ श्रीपरब्रह्मणे नमः श्री परमात्मने नमः ॐ ज्ञानस्वरूपिणे नमः ॐ श्रीजगत्पितृ नमः ॐ भक्तानां नमः श्री श्रीभक् भक्ताभयप्रदाय नमः ॐ श्रीभक्तपरादीनाय नमः ॐ श्रीभक्तानुग्रहकराय नमः ॐ श्रीशरणागतवत्सलाय नमः ॐ श्रीभक्त शक्तिशक्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीज्ञानग्राय प्रदाय नमः ॐ श्रीप्रेमप्रदाय नमः ॐ श्रीसङ्ख्यहृदाय दौर्बलय क्षयकाराय नमः ॐ श्रीहृदयघ्रन्थिभिदाकाय नमः ॐ श्रीकर्मध्वंसिने नमः ॐ श्रीशुद्धसत्त्वस्थिताय नमः ॐ श्रीगुणातीतगुणात्मने नमः ॐ श्री अनन्तकल्याणगुणाय नमः ॐ श्री अमितपरक्रमाय नमः ॐ श्रीजैने नमः ॐ श्री दुर्दार्शाक्षोभ्याय नमः ॐ श्री अपराजिताय नमः ॐ श्री त्रिलोकेषु अविघातघटये नमः ॐ श्री अक्षयरहिताय नमः ॐ श्री सर्वशक्तिमूर्तये नमः ॐ श्रीसूरूपसुन्दराय नमः ॐ श्री सुलोचनाय नमः ॐ श्रीबहुरूपविश्वमूर्तये नमः ॐ श्री साई नमः ॐ श्री अचिन्त्याय नमः ॐ श्री सूक्ष्माय नमः ॐ श्री सर्वान्तर्यामिने नमः ॐ श्री मनोवागतीताय नमः ॐ श्रीप्रेममूर्तये नमः ॐ श्रीसुलभदुर्लभाय नमः ॐ सहायाय नमः ॐ श्री अनन्तनादीनबान्धवी नमः ॐ श्री सर्वभारभृते नमः ॐ श्री अकर्माणिककर्मसुकर्मिणे नमः ॐ श्रीपुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ॐ श्रीतीर्थाय नमः श्री वासुदेवाय नमः ॐ गताय नमः ॐ श्रीसत्यनारायणाय नमः ॐ श्रीलोकनादाय नमः श्रीपावननागाय नमः ॐ सवी नमः ॐ श्रीभास्करप्रभाय नमः ॐ श्रीब्रह्मचार्यतपश्चर्यादिसुव्रताय नमः ॐ श्रीसत्य यणाय नमः ॐ श्री सिद्धेश्वराय नमः ॐ श्रीसिद्धसङ्कल्पाय नमः ॐ श्रीयोगेश्वराय नमः श्रीभगवते नमः ॐ श्रीभक्तवत्सलाय नमः ॐ श्रीसत्पुरुषाय नमः ॐ श्रीपुरुषोत्तमाय नमः ॐ श्रीसत्यतत् सर्वभूतकाय नमः ॐ श्रीकामादिशद्रिध्वंसिने नमः ॐ श्री अभिदानन्दामभवप्रदाय नमः ॐ श्री सम नमः ॐ श्रीदक्षिणामूर्तये नमः ॐ श्रीवेङ्कटेशरमणाय नमः ॐ श्री अद्भुतानन्दचराय नमः ॐ श्रीप्रपन्नर्तिहराय नमः श्री संसार सर्वदुःखक्षयाकराय नमः ॐ श्री सर्ववित् सर्वतोमुखाय नमः ॐ श्री सर्वान्तर्भीस्थिताय नमः ॐ श्री सर्वमङ्गल शङ्कराय नमः ॐ श्री सर्वभीष्टप्रदाय नमः ॐ श्री संसारसंमार्गस्थापनाय नमः ॐ श्री नमः श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय ओम श्री साईनाथाय नमः ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः श्रीरामकृष्णमारुत्यादिरूपाय नमः ॐ श्रीशेषसायिने नमः ॐ श्रीगोदावरीतटशिरडिवासिने नमः ॐ श्रीभक्ति हृदालयाय नमः ॐ सर्वहृद्वासिने नमः ॐ श्रीभूतवासाय नमः ॐ श्रीभूतभविष्यद्भाववर्णिताय नमः श्रीकालतीताय नमः ॐ श्रीकालाय नमः ॐ श्रीकलकलाय नमः ॐ श्रीकालदर्पदमनाय नमः ॐ श्रीमृत्युञ्जयाय नमः श्रियमर्तयाय नमः ॐ श्रीमर्त्यभयप्रदाय नमः ॐ श्रीजीवधराय नमः ॐ सर्वदाराय नमः ॐ श्रीभक्तवानसमर्थ नमः ॐ श्रीभक्तवनप्रतिज्ञाय नमः ॐ श्री अन्नवस्त्रदाय नमः ॐ श्री आरोग्यक्षेमदाय नमः ॐ श्रीधनमाङ्गल्य प्रदाय नमः ॐ श्रीबुद्धिसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीपुत्रमित्रकळत्रबन्धुदाय नमः ॐ श्रीयोगक्षेमवाहाय नमः ॐ श्रियापद्बान्धवाय नमः ॐ श्रीमार्गबन्धवी नमः ॐ श्रीभुक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्गदाय नमः ॐ श्रीप्रियाय नमः ॐ श्रीप्रीतिवर्धनाय नमः ॐ श्रीयन्तर्यामिने नमः ॐ श्रीसचितात्मने नमः ॐ श्रीनित्यानन्दाय नमः ॐ श्रीपरमसुखदाय नमः ॐ श्रीपरमेश्वराय नमः ॐ श्रीपरब्रह्मणे नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीज्ञानस्वरूपिणे नमः ॐ श्रीजगत्पित्रे नमः ॐ भक्तानां मातृदातृपितामहाय नमः ॐ श्रीभक्ताभयप्रदाय नमः ॐ श्रीभक्त परादीनाय नमः ॐ श्रीभक्तानुग्रहकराय नमः ॐ श्रीशरणागतवत्सलाय नमः ॐ श्रीभक्तिशक्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीज्ञानग्राय प्रदाय नमः ॐ श्रीप्रेमप्रदाय नमः ॐ श्रीसङ्ख्यहृदाय दौर्बलय क्षयकाराय नमः ॐ श्रीहृदयग्रन्थिबीदाकाय नमः ॐ श्रीकर्मध्वंसिने नमः ॐ श्रीशुद्धसत्त्वस्थिताय नमः ॐ श्रीगुणातीतगुणात्मने नमः ॐ श्री अनन्तकल्याणगुणाय नमः ॐ श्री अमितपरक्रमाय नमः ॐ श्रीजयिने नमः ॐ श्री दुर्दार्शाक्षोभ्याय नमः ॐ श्री अपराजिताय नमः ॐ श्री त्रिलोकेषु अविघातघटये नमः ॐ श्री अक्षयरहिताय नमः ॐ श्री सर्वशक्तिमूर्तये नमः श्रीसूरूपसुन्दराय नमः ॐ श्रीसुलोचनाय नमः ॐ श्रीबहुरूपविश्वमूर्तये नमः ॐ श्री साई नमः ॐ श्री अचिन्त्याय नमः ॐ श्रीसूक्ष्माय नमः ॐ श्री सर्वान्तर्यामिने नमः ॐ श्रीमनोवागतीथाय नमः ॐ श्रीप्रेममूर्तये नमः ॐ श्रीसुलभदुर्लभाय नमः ॐ श्रियसहायसहायाय नमः ॐ श्री अनन्तनादीनबान्धवी नमः ॐ श्री सर्वभारभृते नमः ॐ श्री श्रियकर्माणिककर्मसुकर्मिणे नमः ॐ श्री पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ॐ श्रीतीर्थाय नमः ॐ श्री वासुदेवाय नमः ॐ श्रीसत्तां गताये नमः ॐ श्रीसत्यनारायणाय नमः ॐ श्रीलोकनाधाय नमः श्रीपावननागाय नमः ॐ सवी नमः ॐ श्रीभास्करप्रभाय नमः ॐ श्रीब्रह्मचार्यतपश्चर्यादिसुव्रताय नमः ॐ श्री नमः ॐ श्रीसिद्धेश्वराय नमः ॐ श्रीसिद्धसङ्कल्पाय नमः ॐ श्रीयोगेश्वराय नमः ॐ श्रीभगवते नमः ॐ श्रीभक्तवत्सलाय नमः ॐ श्रीसत्पुरुषाय नमः ॐ श्रीपुरुषोत्तमाय नमः ॐ श्रीसत्यतत् य नमः ॐ श्रीकामादिशद्रिध्वंसिने नमः ॐ श्री अभिदानन्दामभवप्रदाय नमः ॐ श्री सम नमः ॐ श्रीदक्षिणामूर्तये नमः ॐ श्रीवेङ्कटेशरमणाय नमः ॐ श्री अद्भुतानन्दचराय नमः ॐ श्रीप्रपन्नर्तिहराय नमः श्री संसार सर्वदुःखक्षयाकराय नमः ॐ श्री सर्ववित् नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री सर्वमङ्गलकराय नमः ॐ श्री सर्वभीष्टप्रदाय नमः ॐ श्री संसारसंमार्गस्थापनाय नमः ॐ श्री समर्थसद्गुरुसायिनादाय नमः श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय